Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə pirojna hazırlayacağıq. 3 stəkan un götürürük. ...200 qram kərə yağını una batırırıq və rəndəliyirik. Yağ bir qədər bərk olsa daha yaxşı olur. Rəndələmək asan olur. 1 yumurta bütöv şəkildə, 1 vanil, 1 çimdik duz və soyuq şəkildə su apardığı qədər əlavə edib xəmiri yoğururuq. ml litrə qədər su kifayət elədi, çünki xəmir bərk alınmalıdır. 10-15 dəqiqə gözləyirik. Ona kimi biz kremimizi hazırlayacağıq. Krem üçün yumşalmış kərə yağından 150 qram götürürük. Mikserlə çalırıq. Yağı çaldıqdan sonra üzərinə 250 qram qatılaşdırılmış süd əlavə edəcəyik və yenidən çalacağıq. Kim istəsə kakao da qata bilər. 2 çay qaşığı kakao da qatanda lap ləzzətli krem alınır. Xəmirimizi iki hissəyə ayırırıq. sant yarım ölçüdə bu şəkildə kəsirik. şəkildə hazırladıqdan sonra sobada 180 dərəcəli temperaturda 15-20 dəqiqə bişməyə qoyuruq. Pirojnalarımız demək olar ki, hazırdır. Baxın bu şəkildə bişdikdən sonra içərisini kremlə doldururuq. izləyicilərimiz, artıq pirojnalarımız hazırdır. Siz də pişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.